Sans attendre le bon moment, ma chère. Pour ce temps, laissez-moi dit A tu aimé rester hors du champ? Pas de.